Всем привет, ребята! От меня и от Сони и Лысого и Фимы. Всем привет от меня и от животных. Э, я хочу сказать обновление на Ютубе. С, с этого момента, ребята, я уже буду субтитры ставить. Ну, вы знаете, что это такое. Буду, буду субтитры ставить. Да, я буду ставить субтитры той страны, которая меня, которая меня смотрит. Чтобы они понимали, что я говорю. Ну, ребята, всем пока.